Une maison au mur tout couvert de bière, autour le rouge, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, la légère comme un papillon, légère comme un papillon, son vin, son œil pétit, son vin, son œil nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, la nuit, nous y pensons le jour, le jour, ce n'est que Madelon, chacun une histoire, une histoire, une histoire. Ah, ça, la madelon, la Madelon, la Madelon, l'homme n'est pas sévère, la Madelon, quand on lui prend la taille, le menton, le menton. Elle rit, elle rit, malgré qu'elle sait faire, elle rit, Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en guépine de fantaisie, s'en va trouver Madelon d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madeleine pas mettre en lui répondit en souriant, répondit en souriant, pourquoi népouserais je qu'un seul quand j'aime tout un régiment, mes amis vont venir, venir, tu n'auras pas ma main, ai Bendis va, bendis va, bendis va. Ah!